Den Haber. Oké. täiesti perses, täiesti. mind ei huvita, vasta mulle, mida sa kuradi karjusid. ole vait, lase mul rääkida, täiesti putsis mees, sa oled kõige fucking kasutanud sitapäeva. ei saa, see on taldriku kara vist. ei söö, <laughs> okei okay.. võiks süüa ju. kuskil nagunii keegi süüa. mis see kvaliteet on? see pole isegi sünkroniseeritud. see ei lähe kokku. <laughs> ei, ei. She said, do you love me? love my bed. i bed. My Love my had something to do with Greece, but then that's kind of gone out the window with uh, <gasps> bullshit. So I'm gonna. Oh, oh my god. Oh my god. Look at the guy. which oh. on a very different. Uh, yeah. gonna go, I'm gonna move against Link. Taste you have. I'm serious. Oh. Links instead of um. oh my god, oh my god. kõlab oh nagu sa mängiksid endaga. ah. mida? mida? mida sa ütlesid? rohkem mida viitasid. mis <laughs> palun korda ennast. täiesti perses mida sa <laughs> ütlesid, päriselt käi nii putsi. tere tulemast saatesse Hommik Jaanusega. <laughs> hommik Ahv uh,. Oh. Äh, tere, tule uh,, tutu- mm,. Mm, mm. täna on meil saates Mihkel Jaakson ja Karin Neegrid ja täna nemad näitavad meile, kuidas väga nemad meeldib, topivad äh, keva-, sügisesel ajal panna mulda talvised porgandid. esiteks ma teen suure-suure augu. tohoh, aga Karin? Karin Neegreid, Karin Neegreid, palun kuul-. jah äh,. kas te saate Tere. palun seletada, miks te panete sügisel maha ka-, <laughs> kartuleid? Hyyjaa. Palun pane enda hastmane koer lukku taha. <laughs> Sen niin lopussa, kun se juhtuu. Eikä minkään. <laughs> Eikä minkään. Mä, ma, mä tapan ennast. kotid, siin on auto, hüppame auto peale, appi tule, hüppame auto peale <laughs> auto, lähme autosse. hopp on, mille kõrval istumisse ma juhin. see täikesega ka veel <laughs>